Matter a boyfriend to marry girlfriend أو ملكتي نا نا نا نا عين موليتين واثناش مولاية جسر العظيم الضعف السلام عليكم السلام عليكم يا بعد قلبي لبس حمد لله يا عمري شاركونيكم شلون اهل بيتك كيف انسيبتي كيف خليتيها والحمد لله وانتوما كلكم دايرين ترى نحنا كلنا بخير الحمد لله تعالي نذهب لهنيك اوكي عمري يلا نروح ناوي يعبر لك عن مشاعري بس ما تخرج بلي عمري باللي خاطرتك الرومانسية ترى وايد وايد تخلطت لي وهذا اللي عرفتها لا لا لا لا ما كاين والو عادي إذا فين إنه عيد الحب ترى جبت لك أحسن ماركة شوكولاتة عندكم هنا ها هي أوه merci merci c'est très gentil. أوه تقعدي بيتي بشيكو تاع البقرة <laughs> بالعافية يا بودي اركض